Hayotimiz tez sur'atlar bilan ilzamlab borayotgan ayni bir paytda barchamiz mahsulotlarning eng saralarini xarid qilishga intilamiz. Masalan, zamonaviy qulayliklarga ega eng so'nggi rusumdagi avtomobillarning sohibi bo'lish ko'pchilikning orzusi janubiy koreyada yetakchi mavqega ega brend kia avtomobil firmasining rasmiy dileri denov shahrida o'z faoliyatini boshladi Kia Denov avtosaloni avtomobil firmasining tantanali ochilish marosimida so'z olganlar ana shular haqida to'xtaldilar mazkur e, loyiha tashabbuskorlariga avvalambor o'z minnatdorchiligimni bildiraman sababiki mana shu korxonani mana shu avtosalonni e, faoliyat ko'rsatish bilan birgalikda qo'shimcha mana yana yigirmata yangi ish o'rni yaratiladi bu yana yigirmata e, aholimiz fuqarolarimiz ish bilan ta'minlanadi degani yangi yilni yangi tadbir bilan yangi bir kashona bilan yangi bir faoliyat bilan boshlanyapti bunda ham zamirida bir katta bir maqsad bo'ladi o'shaning uchun olib borilayotgan ishlarga muvaffaqiyat tilaymiz faoliyatlariga omad xudo xohlasa bundanda kengayaversin mana hozir gaplashdik nafaqat kia balki xitoy e, respublikasi ishlab chiqarilayotgan cherry avtomobil elektromobillarni ham faoliyatini xudo xohlasa yo'lga qo'yish perspektivada e, mo'ljallangan ekan kelgusi faoliyatlaringizga omad tilaymiz yurtimizda ezgu niyatlarning ro'yobi tezkorlik bilan amalga oshmoqda buning birgina isboti sifatida kia avtomobil ishlab chiqaruvchi brendi respublikamizning barcha hududlarida o'z markazlarini ochishi qolaversa markaz faoliyatida yengillik sifatida chegirma va imtiyozlar joriy etilgani bugun barchamizni quvontirmoqda Kia avtomobil ishlab chiqaruvchi brendi Denov shahrida ham o'z filiali faoliyatini yo'lga qo'ydi. Tantanali ochilish marosimida tuman hokimi hamda mas'ullar va jamoatchilik vakillari ishtirok etishdi. Kuy-qo'shiqlar yig'ilganlarga o'zgacha zavq bag'ishlab, yuqori kayfiyat ulashdi. Bir so'z bilan aytganda, bu yangilik voqaliklarni ham sevintirdi. Ma'lumot uchun yengil avtomobillarning 10 ta modeli sotuvda mavjud. Kia avtomobillarini xizmati deyarli hammasi boshidan oxirigacha yo'lga qo'yilgan surxondaryo viloyatida har bir xaridor o'zini e, xohish istagi bilan kelib avtosalonga murojaat qilib o'zi xohlagan avtomobil turini xarid qilishi mumkin bunda ancha qulayliklar yaratilgan avtomobillarni xarid qilish uchun salonni o'zidan ko'zdan kechirib test drive avtomobillarini haydab moshinani ko'rib sinab keyin xarid qilishga bemalol sharoit yaratilgan xizmatlari bugungi bugungi kunda kia avtosalon avtoservis xizmatini ham yo'lga qo'ygan bitta подъемник va bitta быстроприемка подъемниклari mavjud har bitta kelgan mashinaga tezkor sifatli xizmat ko'rsatish ishlarini amalga oshirish imkoniyatiga ega bugungi kunda avtomobillarni ancha qulay sharoitlar yaratilgan ya'ni lizingga olish imkoniyati bor to'g'ridan to'g'ri kredit olish imkoniyati bor undan tashqari avtomobilni рассрочка xizmati bilan ya'ni avtomobilni boshlang'ich badalini to'lab bir yil davomida foizsiz to'lovga amal oshirish yo'llari bilan ham olish imkoniyatligi mavjud yana ham bitta qulayligi bor bugungi avtomobillarni sotib olayotganda kredit rasmiylashtirganda oylik maoshni talab qilmaydigan sharoitga mavjud fursatdan foydalanib shuni ma'lum qilamanki bugungi kia avtomobil e, mashinalari o'zbekiston bo'yicha hamma joyda bir xil narxda sotiladi va bu avtomobil e, salon mashinalarini olish uchun toshkentga borib xarid qilish shart emas har bitta aholisi mana shu o'ziga qulay bo'lgan avtosalon bizni denov shahrida joylashgan avtosalonga kelib shu yerni o'zida xarid qilib ko'rib ketish imkoniyati mavjud shubhasiz har bir qulaylik vaqtni tejashga ortiqcha ovoragarchiliklarning oldini olishga xizmat qiladi Shu ma'noda Kia Denov avtosaloni markazi tomonidan vohaliklarga zamonaviy takliflar, imtiyozlar va yengilliklar taqdim etildi. Bu Kia salon juda chiroyli, manzarali bo'lib ochilgan. Bu yerdan biz Kia Seltos olganmiz 2021-yil. Biz Kia Seltosdan keyin mana yaqinda o'tgan oy Kia K8 ga to'lov qildim. Xudo xolasa 23 fevral kuni olasiz deb shartnoma olganman Kia K8 Belgium chegiranga. juda xursand biz mana hozir bayram nishona bo'lyapti o'shandan oilamizdan kelib maza qilib muzikalar qo'shiqlar bilan tomosha qilib o'tiribmiz serlarda bu yerda bunaqa salonlar yo'q edi surxondaryoda hatto termizda ham yo'q edi toshkentga borardik kiyani tomosha qilish uchun hozir mana prezidentimizni tashabbuslari bilan hamma joylarda qurildi bizlar juda xursandmiz oilaviy kelib tantanada o'ynab bolalar bilan ketyapmiz xudo xohlasa shu salondan kiya k bayram qilib bantiklar bilan sovg'a sifatida otamizga bayram nishonasida olib chiqarmoqchimiz niyatlar shunaqa qulayliklari juda zo'r maqtashni hozir ko'zim bilan ko'rmagan edim shu paytgacha mana kelibdi ko'rdim xursandman to'laganimdan shu moshinni yersa hammaga buni nasib qilsin xudo xohlasa bu moshinlar eng asosiysi surxondaryoga kia salon yo'q edi ochildi biz shundan xursandmiz kattalarga prezidentimizga ming rahmat aytamiz shuncha sharoitlar qilib berishdi mana bizga nasib qildi boshqalarga ham shunday nasib qilsin xudo xohlasa Yurtdoshlarimiz og'irini yengil, uzog'ini yaqin qilish, asosiysi hamyonbop va sifatli avtomashinalarni yetkazib berishni maqsad qilgan tadbirkorlar o'z faoliyatlarini yanada kengaytirishni rejalashtirgan.